tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Real Virtual. ¿Qué tenemos hoy? Un juego llamado Time Rifters. Un juego de acción desarrollado para Oculus Rift con una mecánica bastante curiosa y original y es el cooperativo con nosotros mismos. ¿Qué mejor forma de explicarlo que verlo en acción? Y esto es Time Rifters. Aquí podemos ver el menú principal. <laughs> Esto sí que es un menú principal en realidad virtual. Aquí tenemos las letras del juego. Estoy en una sala pues bastante grande, la verdad, una especie de edificios ahí fuera, gráficos así un poquito minimalistas, coloridos, y bueno, fijaos en el menú de opciones, me acerco, podemos elegir la calidad, sonido, opciones de Oculus pues fijaos que podemos activarlo todo, baja persistencia, time warp, que se nota bastante, por cierto, al desactivarlo parece que el movimiento de cabeza tiene un pequeño retardo, modo espejo en el monitor, sincronización vertical, y el tamaño del render, que bueno, si tenemos problemas de rendimiento podemos bajar un poco la, escala y entonces pues lo veremos un poquito peor, pero bueno, correrá más. La verdad es que el juego va de lujo, con todo al máximo, anti-aliasing y demás. Y bueno, fijaos aquí los logros de Steam, aquí a mi derecha. <laughs> Una pasada consultar los logros, porque eso, estoy delante de un tablero gigantesco. El único que tengo desbloqueado es jugar en realidad virtual. Y bueno, aquí tenemos los créditos, está hecho en Unity. Y aquí las teclas, que son muy poquitas. El salto, el típico salto doble de los videojuegos. Caminar, sprintar y usar, poco más. Podemos jugar con el gamepad también. Yo estoy jugando con el ratón porque me gusta esta modalidad que es parecida a lo de a cómo funciona Half-Life 2 muevo el cursor dentro de un, de un círculo y cuando me salgo de ese círculo, el personaje comienza a girar. Y la verdad es que me siento muy cómodo. Y bueno, veis que el personaje pues tiene, tiene su cuerpo, lo podemos ver con el posicionamiento absoluto. Avatar virtual, muy importante para tener una, una buena inmersión. Y os voy a enseñar de qué va el juego. Fijaos que tenemos, pues son tres episodios los que podemos jugar. Cada episodio tiene diversas arenas y bueno, tenemos modos de, pues varios modos. podemos grabar la, partida, subirla a internet y bueno, voy a empezar a jugar para que veáis en qué consiste esto de el cooperativo para un solo jugador, que en cuanto lo veáis en marcha lo entenderéis. Vamos a jugar a Primera Arena, por ejemplo. Jugar. ¿Veis? Juega las cuatro vidas tú mismo, 20 minutos. Pues en esta pantalla, arena 1 de 5, estos son mis compañeros, que están esperando su turno, y a los cuales voy a manejar yo. Ya veréis qué curioso. Lo primero que vamos a hacer es comprar un arma, y bueno, pues para este primer personaje vamos a coger... Me encantaba esto del Real Pornoma, del Flag Cannon. Y a ver, podemos ponerle algún disparo rápido, focus, más proyectiles, por supuesto. Ah, pero claro, no tengo dinero, así que... <laughs> en la siguiente ronda. Bueno, pues empieza a jugar. Y fijaos en el escenario. Joder, que, es alucinante. El tamaño que tiene esto. Por ahí van a salir los enemigos. Bajarán, hacen un círculo. Así que empiezo a dispararles. Vale, por ahí viene otra fila. otra que me la he comido también prácticamente. Yo voy a centrar en estos de momento. Estos son más grandes, los voy a dejar. Vale, ya tiempo a cargarme uno de estos. Esto se va cerrando, déjame aquí. Ah, este ahí. Pues ya casi he gastado una de las vidas. bajándola, bajándola. Y se va. El objetivo es matarlos a todos, en este caso no lo vamos a conseguir. Y bueno, este personaje pues ya ha cumplido con su misión. Con lo cual, ahora entra el siguiente, el amarillo. Y este es el azul, que veis cómo se mueve con su cursor, que son exactamente los movimientos que he hecho antes. Vamos a ver, ¿qué arma puedo coger? Placado también, que me ha gustado. No puedo ponerle nada. Y ahora el personaje azul hará exactamente lo mismo que ha hecho antes. Con lo cual, si él se ha centrado en unos enemigos, yo me puedo centrar en otro grupo. Así que, vamos allá. Estos se los puedo dejar porque sé que los va, va a destruir. Cargo uno si quiero. Y bueno, me voy a centrar ahora en estos que salen de aquí. A pues ver si grande. Se protege el Aquí lo suyo es para lograr grandes utilizar pues otra estrategia, otra arma. Este ha caído. ¿Ves como el otro personaje sigue lo suyo? Y ahora, como antes me he cargado los cuadros del centro, voy a ver si le disparo a los que están aquí a este lado. aquí ya no queda ninguno. Y segunda vida gastada. Y ahora soy el morado. Y aquí estos dos amigos se van a poner en marcha. A ver, ¿qué arma puedo usar aquí? Vamos a coger otra. Plasma. Más daño. Mira, aquí sí he podido comprar mejor. Buah, a saco. Pues ahora con este voy a ver si me centro un poco en lo del lado derecho. Para intentar eliminar a todos los que podamos. El objetivo es un 100%, que creo que no lo voy a conseguir porque no tengo aún bastante práctica. Así que vamos allá. Ahí van mis alter egos. Yo los dejo de momento. Y por aquí me va a venir otro grupo. Uf, no está mal este arma. Cierra el tío. Me de otra vez. Me paso ahí a mi compañero también. Vale, y ahora vienen los cuadraditos estos. Aquí vamos a ver si podemos, sí, bueno, arma con una gozada. 90%. Pues... Ahora lo que no tengo claro es qué tengo que hacer con el último. En qué me tengo que centrar para lograr el 100%, pero lo que sí tengo claro es que voy a coger el plasma otra vez. de todo tipo. Ya no puedo ponerla más. Muy bien, muchachos. Pues una pasada el HUD, por cierto. Aquí tengo el oro, A ah, los frames por segundo, 75. Pero... Uh, está... está alucinante. La verdad es que por mucho que pruebes el Oculus, tengo de tener el menú aquí flotando este me tendría que centrar en los que salen aquí por el centro, en los primeros. o sea, en los que salen ya al final de, al final de la partida prácticamente. ¿Veis? Aquí puedo ayudarle a mis compañeros, pero no tiene mucho sentido porque ellos ya se los apañan bastante bien. Pero mira, si puedo ir echando una mano con los grandes, por si acaso se escapa alguno. salen por aquí, yo creo que son los del centro los que más problemas han dado. 90%. Y supongo que se me habrá escapado alguien, porque no hemos llegado al 100%. 97. Pues ya veis la mecánica. Ahora podemos avanzar a la siguiente arena, cambiar de escenario, etc. Pero bueno, yo creo que el juego lo que propone para el precio que tiene, la cantidad de, arenas que hay, a mí la verdad es que me parece de lo mejorcito que, hay en relación calidad-precio-inversión, e porque el soporte de, de Rift la verdad es que es impecable. ¿eh? funciona perfectamente, 75 fotogramas, los escenarios son muy variados, aquí hemos visto simplemente una sala cuadrada, pero tiene una gran cantidad de, escenarios, pues eso, para darle un poquito de variedad, y yo desde luego os lo recomiendo encarecidamente. En fin amigos, pues esto ha sido Time Rifters, y volveremos.